que improvisa Versos d'un record i contaran al món que ens hem perdut dins la rima S'amaga, la llum s'amaga, la funció con la vida brollará del sol y resuchín del fog doblegará la mentira en danza la histeria danza de la función escapa el pero en altir la mirada a de terminar la play, Poca a de a poc de terminar la pell, poc a poc de terminar el temps, poc a poc, encara més lliure. Caurà la nit i tornarem a tombar a tots el temps, alliberem la bogeria nit i tornaré a tombar a tots el temps